marilen, kumeleikaimi, intxeka kumelekan, kumeleikaimi, incheka, kumelekan. Mari, Mari, Pulamien, invitamos a la marcha el viernes 17 de febrero. Pupeñi, Pulamien, Kupaya Imon, Tufachi, Marri, Regle, Conchi, Antu, febrero que yenmeo, waria meu Pichi, Teca, Teca, Toain, imon Kupaya Imon. Pero callan.